Buenas noches, señor, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Eh, pues quería saber, o sea, ¿quién es usted? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a este punto de la vida? ¿Qué piensa de la vida? Todo eso, más que todo. O sea, dígame lo que usted quiera, o sea, no. ¿Cómo llegué? Llegué por tres cosas que me pasaron en mi vida. Yo soy, me llamo, mi nombre es Flores Sánchez Michael, tengo 42 años, soy administrador financiero, tengo experiencia en salud de 10 años, tengo posgrados, tengo una especialización. La primera vez que quedé en la calle fue la muerte de mis padres. Era un pelado sano, quedé con una herencia, una moto. Perdón por la pregunta. ¿eso y, a los, 35 años empecé a conocer la calle y tuve, tuve un accidente el cual me dejó vegetal. No ah. pude volver a conseguir trabajo en, oficina, pero me quité la corbata y conseguí el trapo rojo y me la rebusco en la calle. Ah, listo. Pero, niño, aquí donde me ve, soy una persona que tiene dos carreras. Me pasaron varias cosas en la vida. También la adicción, uno puede negar la adicción al dice otra cosa que no encuentra en la calle. Ok. Pero vea, aquí donde me ve, me dicen el doctor cuida carros. ¿En serio? <laughs> Ah, eso está bien, sí. Y me puede buscar en Facebook. Ahí vea, ¿cómo se llama, Ander? Ay, Eso. Pero diga, y, un mensaje para la juventud de Estados Unidos, más que todo para, quiero enviarle un video esto para la gente de Estados Unidos. que Para ah, mis paisanos. vean, <laughs> vea, vean cómo es la vida. A mí me gusta ir a Burger King. Yo en Miami me senté a pedir Burger King en la mesa y aquí en Medellín no he podido. Ay, ¿cómo se? Me, me a pedir allá en las mesas lo que me dan de, comer o de ahorita Sí. Así es la vida, niño, pero vea, la vida le cambia a uno. Estoy tratando de ayudar a, los de la calle y si Dios quiere, pues ya cuando tenga pues más... La, vida es una montaña rusa, sube y baja de la vida. El tener plata o no tener plata, eso no es la, realmente lo que le llena a uno en la vida, hermano. Vea, yo no estoy diciendo que sea más feliz pobre, no, niño, pero yo conocí lo que es, lo que es arriba y lo que es abajo. Yeah. Y, aquí, y usted donde me ve. Sí. Gano más plata informal que formal. Si uno yo ganaba los millones antes, ahora me gano los, dólares. <laughs> niño. te lo bendiga, dele, lo bendiga, se cuida. you gotta be grateful, bro. You gotta thank God for everything. See, a lot of these homeless guys out here, They've, they've lost everything, bro. And you can say, oh, it's their fault or it's the system or whatever, whatever the case may be, right? A lot of these guys are in the streets and we got to help them out. Like, we have to help them out. But, you know, they're so blessed, they're so thankful. Eh, they don't have anything, bro. And so we got to be, first of all, we gotta be thankful for what we got. And second, we got to help out the homeless guys. We have to. All right, peace out, everybody. It's Klaus signing out. Take care. God bless y'all. Dios los bendiga.